Salutano ciui, jeni vu die vie dio! Cai hudio nocte mi simple volis doni al vi gista tigon per i tio ki mi vivo lasa tempe, kion mi faris, kion mi faros, cai tio pu vistias kion kion mi volis didi, ciu ne? Do, nue, mi volis montri al vi du libroin kion mi ricevis donate de unu el miei spectantui, la nue libro nomijas La rapida voio farigi milionulo. Compreneble, mi shatas tiun ideon. Mi tre shatu se mi povus en spesi milionon da dolaroi, sed mi dubas pri tio. Mi estas simpla esperantisto kaj youtubisto, do mi ne kredas ke tio eblas. Eble unu tage, se mi enspezus milionon da dolaroi, kion mi farus? Hmm, mi supposus che eble mi helpus starigi lerneion kie oni uzas Esperanton en la instru sistemo au eble mi simple investus gin mi ne scias sed donu al mi en la komentejo sub kion vi farus se vi subite farigius milionulo diru al mi tion kaj vere en la moderna mondo miliono da dolaro, ne estas tiom multe kiom vi vere pensas pri ĉi Do, yes, mi ricevis ci tiun libron. Kai la dua libro, kiun mi ricevis, kai shine pli interesa por vi, esos ci tiu libro, gi nomijas Luco, la cuniclo. Kai, kompreneble, vi povis vidi, estes grande kuniklo ci tie, li estes tre dika, shainas ke li tre shatas chocoladon. Verisaine tio estes mi pos dek jaroi da mon, de manjado da chocolado. Fek al tio, deda, deda, deda. Mi tre mal shatas tiun malgrandan foreteton. Do yes, le libro comprenneble, estas por infanoi. Um, le temo simple estas pri cuniclo en la arbaro, gin estas tiom longa libro, um, kai mi facte shatas gin, mi besonas libro, libroin, char mi intensas baldau estontetze havi infanon, ec havi infanon. Um, kai yes, do mi besonas infanain libroin, se vi vola sendi al mi plida infanain uh, eh, libroi, simple contactu min per la mes saggillo. Mi ne mi simple decidis che tiam mi voles canti tion. De la messaggillo. Do yes, jen cio. Um, yes, mi shatas la libron, mi metos en la prescribon de ci tiu filmeto um, ligilon al la libro ce Amazon. Mi creus che gs esu ce Amazon. Mi simple metos ligilon tie, cae vi povas acepi gin. Ne esas tio multe, mi pensas che gi esu dec dolaroin and tute um uso online usonain was da war um yes kai mi shatas gym oh kai mi simple was die die scheines kai mi es das chiam la de nanta mi legis chi ti un libro gestos por infano se de infano il libro es tre e mi fakte Rencontis verbon, kiun antaue, mi neniam vidis, kai mi fakte deve sereci la vortaron, por, <laughs> sereci la vortaron, por controli um, kiun gi signifas. Kai la vorto estis, kia gi estas? Gi estas, um, eh, unu momenton, attendu, attendu. Um, eh, eh, eh, ki gi estas? Gi estas, ie, ci, ci. Oh, ah, fecal mia vivo, Shanus kemi devas kontrolli tu in pajo in anchi tu stul libro. Um bla bla bla bla bla Ah oh, fek, mi tute for the guesses kie gestas un la libro. Simple attendu, paro don men, attendu. Attendu, Um kai Desplay muse, mi tutte forgesses che al dirigine sperante. Um fek al vi ne gravas, mi metos ci tie um, etichedon, cae en gi estos al subtexton, cae en gi estos la vorto cion mi iam frigesis, cae vi povis sereci gin poste per via propria tempo, mi supposas. Um, cae estas alia vorto, cer laste tempe mi facta comensis parceri pip. Yes, vi audis tion giuste, mi commences lerni ciun vortoin Um, Cion mi vede shine usos estontetse, um simple pro tio che mi devas lerni ni pli da vortoi kai mi volas farigi pli bone esperantisto por che vi ci e povas pli bone compreni min kai mi povas pli flue kai mi suppos glate paroli sed yes comenzu la danzadon. Yes, do mi volas fari tion, kai fakte, mi hazarde trovis alian vorton, kai gi estas nelga. Kai antaue, mi neniam vidis tion vorton, kai gi signifas lasta tempe, kai kiam mi vidis gin, mi pens kiam mi havas vorton por lasta tempe? Nelga. Kai mi serecis uh, la textaron, am um, kai nur du foioin gi aperis tie, kai mi pensas, hmm, mi shata chitun for the peton nel ga is das interesse for the g and mi menso g tut in signifies last tempe last tempe is das mem compare nebla for the so mi simple was Monte Tion al V. Do yes, mi ricevis du libroin. Ah, kai nun mi vos Monte di citiun um mi supposas peton por mon peto de petoi pri petoi de petado. <laughs> <laughs> Yes, Yenji. Uh, G simple as the um, some campaigno. Yen lo for the Tokyo mi vol Suzy. Just as campaigno for um collecti monon por um chitu uh, kio uh, gestos uno hotzoro um kai gesta stadigita de esperantisto um mi metos legilo en lo prescribo sube se vivos helpi ilen um kai yesienchi operitio kai yes nun la karno kai grava parto de chitu video blogo Do, mia antaŭa estro um, telefonis al mi kaj li diris: "Ah, Ivo dia ĉu vi memoras min?" kaj mi diris: "Jes, ĉar ni parolos antaŭ kelkaj tagoj." kaj li diris: "Oh, bone, jes, um, mi forgesis pri tio." Sed, ah, estos estas nova posteno, ne tiom fora de vi, kaj mi estos tie, ĉu vi volas labori kun mi? kaj mi diris: Yes, char vi estas mojose estro, kaj mi ŝatas vin kiom da mono. Kaj li diris yes, eh, blablabla. Jen la mono, am ĉu vi volas labori kun mi kaj mi diris yes. Do mi sendis al li mian vip protokolon kaj ŝajnas ke mi nun havas novan laboron. Ĝi estas pli for de mia nuna laborejo kiu estas kvin minuto en piede am for de mia domo, sed mi devas kapti unu am trainon aŭ mi povas tien, char mi devos fari tion dum tridec minuto e entute, do eble mi povos perdi iom da mia peso, cae farigi pli m***** ne? <laughs> Do jes, yen chio. Se vi shatis chi un filmetton, shatu gin disconigo gin abonu bono mian canal, se vi an ne abonis kai mi vidos vin chio ne la verota filmo kai se vi ne estos tie, mi trovas vin kai mi enmetos metos chiti un libron profunde en vian Kai se vi schiate so in ha von der mir vi was help min in kreski gigin es hetzen, vi povas per nur etter donazzo che mir Patreon pajo. Net nur 1 dolaro monate per vere helpi min. To, dankon kai en mi ai